Adèle. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note, Sol, avec le cinquième doigt Sol, ensuite Fa. Elle va descendre la main droite. Sol, Fa. Cinq, quatrième. Sol. Maintenant, quatrième, Fa. Ok Alors, juste pour cela, on va répéter cinq fois. Sol, Fa. Première fa. Sol, Fa. Deuxième fois. Sol, Fa. Troisième fois. Sol, Fa quatrième fois. Très bien. Maintenant, ça continue encore descendre. Mi avec troisième doigt. Cela donne sol, fa, mi avec trois notes, comme ceci. Sol, fa, mi. Mais attention, le rythme. Sol est plus long. Après, court, mi. Mi, ça va être long aussi. Alors, sol, fa, mi, comme ceci. Ok Jusqu'à là, on répète cinq fois. Sol, fa, mi. Première fois, sol, fa, mi. Deuxième fois, sol, fa, mi. Troisième fois, sol, fa, mi. Quatrième fois, sol, fa, mi. Ensuite, elle va encore descendre la main droite. Ré. Ré avec le deuxième doigt. Cela donne sol, fa, mi. On attend. Ensuite, ré. Le rythme. Attention, bien écouter. Sol, fa, mi, ré. Comme ceci. Ok les enfants Maintenant, on répète cinq fois. Sol, Mi, ré. Première fois, sol, Mi, ré. Deuxième fois, sol, Mi, ré. Troisième fois. Quatrième fois, sol, famille, ré. Cinquième fois, mais comme vous pouvez deviner, ça va continuer à descendre. Alors, donc c'est, il n'y a que le pouce qui reste. Do. Alors, comme ça, on a joué 5 notes. Vous avez vu, on a joué 5 notes avec chaque doigté différent. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok Jusqu'à là, regardez. On a joué 5, 4, 3, 2 pouces. Ok Sol, en faisant attention le rythme. Maintenant, on répète cinq fois. Sol, fa, mi, ré, do. Première fois. Sol, fa, mi, ré, do. Deuxième fois. Sol, fa, mi, ré, do. Troisième fois. Sol, fa, mi, ré, do. Quatrième fois. Sol, fa, mi, i, ré, do. C'est très bien. Maintenant, on va enchaîner toutes les mesures que vous avez apprises. Do, do, do, ré, mi, 2, 3, mi, i, ré. Maintenant, attention, la main droite, fa, sol, 2, 3, 4, 5, 6, do, do, do, sol, ce, ce, mi, mi, mi, do, do, do. Ce qu'on a appris aujourd'hui, sol, fa, mi, ré, do, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants